આ દુનિયામાં જીવવા માટે આપણે અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી આવક ઊભી કરવી પડશે માત્ર કામ જ નહીં નહીં તો આપણે સતત વધતી જતી મોંઘવારીમાં પાછા પડી જઈશું મેં મારા ચાર વર્ષના અભ્યાસમાંથી એકોતેર આઈડિયા બનાવ્યા છે જેમાંથી આપણે પૈસા કમાઈ શકીએ છીએ એક વાર પુસ્તક વાંચો કે સમજવાની કોશિશ કરો આ book Amazon Kindle Payhip Instamojo Gumroad અને એમેઝોન કિન્ડલ ઉપર અપલોડ છે તેમજ બધી વેબસાઇટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે તો અત્યારે જ જઈને ઓપન કરો